Hello，my n a My Max 开 n 王，今天用九十秒的时间教大家完全学会 Adobe Premiere Pro 剪辑软体。那我们就直接开始吧。来到电脑之后，我们直接开启 Premiere Pro，开新专案，打上你要的名字，设定好专案的位置，色彩管理改到300 n，左上角 Add Preference，Audio Hardware 延迟至少调到一百毫秒，音讯比较及时。当然，效能许可延迟越低越好。基体就给它拉好拉满，接着汇入素材。左下角的 Media Browser，整个素材资料夹按右键 Import，选取需要的素材拖移到时间轴，软体就会自动增加一个跟影片格式一模一样的时间轴。如果想要新增不同设定的时间轴，左下角新增。 时间轴设定好储存预测，下次就可以快速载入。下方拉杆的原点可以缩放时间轴，中间小蓝箭头可以浏览时间轴上的片段。选取工具可以选取我们要处理的片段，按住 Alt 可以单独选取音讯或影片。刀片工具可以把影片切开，磁铁工具可以快速找到小箭头跟影片被切开的位置。快速选取后方所有的片段，在忽然想要插入片段时非常好用。删除片段有两个快捷键，第一个是 Backspace 删除保留空格，第二个是 Shift 加 Delete 删除把后面的影片补上。影片快转慢动作可以按右键 Speed Duration 直接调整速度或者是时间长度。想要倒转就打。 入复数，快走慢动作。想维持同样的音调，就按 Maintain Audio Pitch。Premiere 这个功能我真的超爱，效果也非常好。有缺空的片段就点选按删除，后面的影片就会补上。想加文字，点选 T，在你的画面点选想要的位置，我们就可以开始打字。调整时间轴上任何的素材，开到左上角的 Effect Control。位置、缩放、旋转、不透明度、混合模式、声音、音量、左右声道都在这里。那点选不同素材，Effect Control 里面的选项也会有所不同。我觉得 Premiere 最好用的就是复制设定。我们就选取旁边有 FX 的栏位，直接复制贴上到我们时间轴上选取的片段，我们就可以快速同步我们要的 Effect。 左下方的 Effect 有常用的影片音讯转场与效果，音讯压缩、High Pass、Low Pass、噪降、回音、影像、锐利化、影像稳定、噪点裁切、影像等等，全部都点两下就可以使用。如果剪辑影片遇到卡顿，我们可以使用预览视窗下方的预览尺寸，降低尺寸可以让剪辑更加流畅，而且不会影响最后输出的效果。大量上字幕可以左下角增加 Captions，我们就可以轻松又有效率的调整字幕的时间、大小、颜色、字体、位置。调整好我们直接拉到时间轴上就可以使用。接着到调色工作区域，我喜欢先增加一层调整层，左上角开启示波器，示波器把亮度分成零到一百，零是最暗，一百是最亮。 想要保留最多细节，就让所有资讯都在零到一百之间，不要让它破表。右侧就可以调整基本的色温、曝光、对比、高光、阴影、饱和度。更深入还有各式各样的特殊曲线、高光中间的暗部、明度、色相、暗角效果等等。那你还记得我们刚刚增加了一个调整图层吗？我们现在所有的调整都在这个图层上面。如果调整过的色彩套用到其他片段之后，有些颜色很奇怪，我们就会单独进入不同的片段来调整。简单来说，调整图层就是整体颜色的风格，单独片段就是色彩校正的部分。颜色调整这么多，我们右上方可以直接按右键存成风格档，我们下次就可以直接套用。最后我们要绘出影片左上。 找文件输出媒体，打好名称位置。下面是我的输出设定参考，还是要依照使用需求来做些微调整。最后我们按输出，我们就完成啦。OK，那我们今天九十秒完全学会 Adobe Premiere Pro 的影片。那当然是完整影片可以暂停我频道可以看更多相关影片。那这里有一个全部都是快速教学的 playlist，Make sure you check it out. My name is k a i y a n and I will see you guys next time. Bye bye.